bunları in sevindim. Orada buradadır. Mələk olan sən daşıyırsan da. Hmm. Close. Sok your close'dur bu indi. Salamlayıram hər kəs dostlar. Hal-hazırda Solving deyilən şəhərdəyik. Bura Danimarka Village gedir. Buradakı əhalinin bilmirəm, indi çoxu Danimarkalıdır yoxsa yox, amma Danimarka şəhərciyi kimi salınıb. Görürsünüz ki, evlərin dizaynı da hətta belə stildədir. Bu belə qəşəng balaca corablar da var uşaqlar üçün. Nə qəşəng yerlərdir. Bəli, bir dənə qəşəng kitab götür. Kitab bir dənə götürsün özü üçün Məryəm. Belə maraqlı kitab olsun. Bax mənə Məryəmlə bir yerdə. Pigi. Bax ha çox buklar var burada. Bax günə action buku. Mən sənə kitaba baxmadım. Kamala Harris'in kitabı var burada sıfır işte. Sen zaten ne alsın burada? Ha? Burada da var başka başka şeyler de var burada. Deyir çox balaca şəhərdir, ancaq weekenddə bir balaca viza olur. <laughs> Baby. Gel bura, gəl bura. Ay, sağ ol. Baby atan yanında. Bağlı yollardır, deyə maşın yoxdur. Hə, deyir ki, 6 bazar biraz. Elə bir açıq olur hər yer. Çox vaxtı həftə içi bağlı olur. İndi də deyir, yəni bəzi dükanları görəcəksiniz ki, açıqdır həqiqətən də çox yerlər bağlıdır burada. 6 baza gəlmədik ki, adam çox olar, sakit-sakit gəzəyik. Bu da ki, ikinci gün gəlmişik. O da belə. Gəməyəm. Düş gedək. Qızıl mağazası var burada. Aha. Burada da ya, suvenir mağazası var bir də. Gedək burada. Oo, geçen Souvenir mağazası var. Can Cüre buradan da bir şey var. Burada Souvenir mağazası da. Maraklı maraklı. Ayten sen bunlardan bir tane alacaksın. Mom burada yılan bağlarsa. Hadi be. Bir tane de, bir tane de izle, için götürelim. Çok bir şey burada. Qaydan götürürüm bunu? Восьмой марта edəcək. Qəşən 8 martda hədiyyələr var. Nə qədər göz mıncığı var burada. Bütün turistlər. E, Normalda belə şeylər satılmıyor bu artıqlarında. Geçen gün ben bir daha böyle bir şey gördüm. 13 dolar olmuş olabilmem bile tabii. Hediye verin. Bak sana hediye ver. <laughs> Biraz kardeşinle paylaşırsın. Aa ben my name Chocolate. Bunlar Türkiye'den. de <laughs> Ha. Chocolate. Okay. Baby bump chocolate. Deməli, yəsi türkdür, adı Kemal idi. Bunu da, bunun bir dənə şeylə. <laughs> ne verdi? Aa, ne kadar şey verdi. Bunu verdi. Bunun sahne ismi. Şurada bunları verdi. Sahne ismi. Bir tane de er, şeydi. Aa. Bunu da verdi Ernest. Sahne ismi. Ha, okay. <laughs> Gel. Maşallah Skittles dedi bu. Sökede sen al amca. Ha, Çemel abi hediye verdi sağ olsun. Dedi ki, endirim eləməmişdi qardaşım, e, qardaşı idi. Yəni ki, bacısı e, pul qaytarmaq istəyir. Dedim, istəmirəm lazımdır. Yəni dedi ki, onda gəl bura. Gəldim, bunları verdi mənə. Dedim, çox sağ olun. Sağ olsun, çox mehriban idilər. Oh. Ah. <laughs> Please no food inside the store. <laughs> Yaxşı, get ataya göster. Der regular price al. 200 dollar. Bu, bu özünü hissiyedi bu. Bu, bu, bu qəşəng saat. Çox belə qəribə dizaynları var bunların. arxadakı bulud demiş. Hə, arxadakı buludka şimdi. Fikirləriniz Royal müəllim. Əsə, bir an saat istəyirəm olur özümcə. Xoşuma gələn qəşəng saat. Ayten xanım özünə üzüyü seçir. Bu da maraqlı belə üzüklər var. Uşaqlar da orada oturublar. <sighs> Saatlar var. saatlardan xoşum gəlmir. Bebi yaxşısan? Nədir o? Neçə nə qədər verdin? 21. 21 Maraqlı kampaniyadır, maraqlı şirkətdir, balaca şirkətdir. Bering gelir adı. Okay, Aytan xanımlar qalır, 50% endirimdir. Üçüncü alana indirim deyil. 6 dollar 50 faiz indirim. Yoxşudur da 3 dollar Allah'tan Amerikada her yerde yoxdur. Kızlar. Burada da suvenirlər var. Of, mən sizə mağazanı görsədim. Qəşən mağazadır ya, belə xoşum gəldi. Hər şeydən xırda-xırda satılar. Aa, burada bir saat var. Geçen saat ya 179 dolara oydu. 145 dolara bu nedir böyle? Ha? Yaxşı elədi gəldi ya. Gəzir, biraz raspadımız çox çıxacaq. Deməli, yəni hər dükana girib nəsə alışıb biz Hələ biz burada bir gün qalmaq istəyirdik. Nəyə qalırıq? Hələ bir dəfə gəzdim bəs eləyir bura. Bu mağaz. <laughs> Oturma yerdə, nimdar atmışam. Deyirlər. Lola sən də gidi, Lola. Hə, süper deyə. Food for the cereal yoxsa Chips. Çime. Lola'ya. Çime. Hiçbir şey orada. Bir şey bir ara yerden rahat olma. Ha, orada kaşan bir tane park var ve parkta yemek için e, stol stol var. Necə yerdi Məliko? Yaxşı. Qəşəng yerdi. Çox xoşum gəldi. Belə nindarlar götürmüşük, 4 dənə. Uşaqların da e, oturacağın yerinə qoymuşuq, rahat-rahat oturmuşuq hamımız. Loğusan değil Ne Neyse Loğusan maçı nasıl? Sağır anan sağır. Mom! Mom! Sana ne diyordum? Sana ne diyordum? Seni beyt ediyormuş ana bu beyaz. Bana karşı ya banana, okay? Okay, mom. Mom, mom, mom, banana. I want Lego, Lego. Lego, Lego maşındadır böyle. Şey. Lego istiyorum. Ne istiyorsun? Lego. Lego indi getirerim maşın. Ve böyle Lola'ya o sana bakmıyor. Gizlenmiş şoför. Şey Siz yiyin, yiyin, yiyin. Yemeğinizi yiyin. Sen kurtardın. Deməli, biraz çörə yedik, özümüzə gəldik, enerji yığıldı. İndi çıxacaq biraz ə, hə, küçələrə hə, gedəcək, görək hə, hara açıqdır, hara bağlıdır. 3 dənə mağazadan öcə suvenir almışıq. Ə, videolarda gördüyünüz kimi. İndi burada bike verirlər ə, arendaya, gedib sürüyüb. Ondan götürək, biraz ondan gəzək şəhəri görək, hər anlar gəzmək olacaq, necə gəzmək olacaq. İndi onu da yəqin irəliləyən dəqiqələrdə görərik. Canlı yayımda buranı göstərmişdim. İndi bir dəfə də göstərirəm. Görürsüz peşxodlar necə keçir. Qalla o tərəfdə basırlar düyüm, işıqlar yanır və onlar maşın saxlayır, onlar keçirlər. Yəni heç kim heç kimə heç sən demir. Çox sakit, səliqəli hər şey. Yüksək səviyyədə şəhər bu küçədən ibarətdir. Yəni əsas görməli yeri. Buradan ora kimi gedir. Və biraz da arxalarda mağazalar var. Biz o mağazaları biraz gəzdik, açıq olanları. Bəzilərinə suvenirlər də aldıq. Maraqlı şəhər idi. O Kəmal abinin dükanı bax oradır. O düz əlim uzatdığı yer, o düz oradır. Türkün dükanıdır, salvın gəlsiz uşaqlar. Gedib oraya Kəmal abiyə məndən salam deyərsiniz. Orada bir tane saat var. Danimarkan bayrağını her yerde görmək olar burada. Orada gördüyünüz Danimarkan bayrağı var. Belə indi gəzə-gəzə çəkib görsədəm, yəqin ki, video sizə maraqlı olar. Mən üçün çox maraqlıdır buranı görmək və bunu sizlə də bölüşmək istəyirəm. Hey! Hər şey qurtardı, çayımızı içirik axırıncı step çay, ondan sonra gəzmək, sonra da yəqin maşına minib gedərik. Gəlin Amerikaya, yaxşı yerdir. Bunu götürdük, 30 dollar bir saatıdır. Çox qəşən maraqlı bir şeydir. hazır dedim inşallah götürüm gəlim. Aha bağlayıram. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ne olur? Vallahi Başka çim saplama var. Bundan birini eve alak. ben sürerim maşa. Masan masan zat neresi? Okay, give Masan masan zat neresi? Okay, give me. Masan zat neresi? Okay, give Ha. Give Ha, Lola. Hazırsınız? Yes. ata sürəcək ya, ata bunu sürəcək. Uşaqlar, baxın sizə bir dənə ideya. Bulvarda qəşən cətdirirsən bir dənə bundan, ya alırsan, verirsən arendaya. Burada 30 dollardır, buranın şərtləri üçün çox bahadır məncə 30 dollar bir saatı. Sən, siz eləyə bilərsiniz, mən, 10 manat bir saatı. Qost kimi. Kim su olsa öldürürük. Hə. Sürürəm qızım. Yox, yıxılmayacaq. Qox. Çıxart da Moskova qox. Nədir bebi, hara getməliyik? Bu. Ora gedirik? Hə. Okey. Məryəm dedi. Valla mən bunu bilmədim biz orada. Bu düz yoldur. Navigator qoşaqsan. <laughs> Deyəsən buradan dönməliyik. Oh geçen ev diye. Sen okay. nefes oldun acaba. Şikayet Elin, Elin, Elin her şeyden şikayet. Ya Elin her şeyden şikayet. Meryem, good battı. Sür bunu, bak sür 我擦，everything。Masa yıkılmamak için tutuyor. <laughs> Burada sürüşe sürüşe yeni tavuk. Ben gel beraber. Ne yüzeyim? Bağlı değil mi? Maşınla geldim şahlar ben müzeye geldim. O da bak. Meryem drive ha? Bomb yersen ha, ehtiyatlı. Ya pipi burada da var. Evlere bak. Benim arkadaş yanlara okşayacak. Şimdi buradan USB sorsaydı. Erdoğan seni çok Baba gibi basın dedi baba. There we go. Ah! So slow dedi ya. Çünkü ata tek ölüyor. Yani saçlarımın gücüne yol kapınca. <laughs> Sen de. İtiraz ediyor aslında. saçları da bu arabada sürüyor. O zaman böyle Ayağına ne bu daha az yorulardı? buradan sağa dönebilirim ama buradan yol bağlı. Ne diyeceğimi de. Kabağa gidelim. Patlar sonra. Oradan bağladığında biz ne yapıyoruz? Biz buradan böyle sol alıyoruz böyle. Aha sonra düz. ha şahane. Kılıçlar geldi. Vəzifə sənə istəyirəm. Ayağımda benden gəliblər ya, maraqlı olur. Tək bir saat sürə bilərsən? Yox, qaytarım. Bir saat bildir. Bakıya komşu təskini təslər. Ha. Bir saat gedirəm. Aha. Ana, sürə bilər. Mənə favorite askerisin. Favorite askerisin. Geçen yerde Şimdi ben neyle ben ya? Post office. Post office. Hemen e, Parkway'den dönmeniz. Parkway, Kavak'ın için. Okey, bu kapanağa gönderiyor. zondu. Biraz böylece ağrafamız var. Şimdi sana çalacak ya. Orada oturmağa yer var. Bilmirəm canım. Burada yok. Gel orada otur. Gel. Orada oturma olmaz. Burada bir tane bazı kafe var. Dondurma satıyorlar. Biz de bir tane dondurma almışım. Yürüyüp bu da gelmiş oldu. Kabrolar. Hey. Hey. sen bir tane içeriye gitti. Sen dondurma çocuğum. Hop. <laughs> Koyma bir kalktın ya. Ha indi git, indi git. Çox yer bağlıdır. Bir de bu ə, e, dondurma yeri arasında ice cream, kafe, dolce Nəsə bilmirəm, Dolce yəqin oxunur da. Yavaş-yavaş yığışırıq, gedirik. Gəzdik, gəldik, baykımızı sürdük, biraz marujnamızı yedik. Ətrafı gəzdik. İndi bir dənə maşınla kruq atırıq. Bir dənə park deyiblər, bizə gedirik o parkın yanına. Ondan sonra qayıdırıq evə yəqin ki. Bir dənə market tapdım. Ora gəlmişəm. Solving marketdir sinirlərini girəcəm marketdə. Görüm çəkərəm, göstərərəm. Amma görə necə gözəl görsənir. Yəni biz Bakıda da belə eləyə bilərik də. Yəni Bakıda belə eləmək olar. Çox gözəldir. Bura marketin içidir. Market deyince ki, liquid marketi burada içki marketi sayılır ama burada böyle yani Başqa-başqa şeylər də var. Mən də Red Bull alacağam. Səhər saat 7-də durmuşam. Ona görə biraz yuxum gəlir. Alaram ki, yolda yuxu basmasın məni. Red Bull'umuz buradadır. İki dənə Red Bull. İşte. Suyumuz var. Başka bir heç lazımdır marketdə gördüm. Belə balaca marketdir, xudmani. Uşaqlar, gəldik çatdıq evə. Oradan aldığımız Türk qardaşımızın yerindən aldığımız belə bir dənə bıçaqdır. Nə bilim o belə nədir onun adı? Yoyo. Yoyodur. Belə bir dənə keychaindir. Çox maraqlı. Budur. Mhm. Belə bir dənə termometrdir. Fırlanırdı, uca əyildi deyəsən yolda. Hə, okey, cəldi. Əla. Termometrdir. Bu nədir onun içində? O, mən bana aldım. Hə, üzvündür. Böyle şu an Qabıdır. şişe kabının içindedir böyle. Şam kabına oxşuyor. Maraqlı bir de. Bu nedir? O mamaya almıştım bir şey. Mamaya almışsın. Görsətmə olar. Hmm, qalsın. Ama ya göstərdin o zaman. Dur, dur, dur. Adı nədir bu? Dəmirdir yoxsa misdir? Bronzdur dəmir mənim materialına gedir. Yaxşı. Şey var. Boşdur sənə ya. Mən boşdur bilirəm, mamaya bir olacaq. Hı. Hə, bir dənə də bu. Bunu vura bilərsən də əslində, yoxsa? Maşının arxasından yaxıyor. Bir nəfərə hədiyyə göndərəcəm bunu. Okay. bunu hədiyyə göndərəcəm kim şey eləsə, kommentlərdən birindən hədiyyə göndərəcəm. Növbəti videoda qalibə elan edəcəm. Kim istəyir oynasın. Videonun sonuna bax, baxan adam yəqin başa düşəcək ki, hədiyyə var. Ona görə hədiyyələri ondan sonra deməyəcəm. Əvvəlində başladı. Videoya baxın. Hər hansı birində hədiyyə oynaya bilərsiniz. Uda bilərsiniz. Bu da hədiyyədir. Məncə Kaliforniyadan sizə belə bir hədiyyə gəlsə xoş olar. Hələ mənə də xoş olardı. Belə. San Diego, Los Angeles, Monterey. Monterey getmək istəyirəm. Bir gündə Monterey gedərik. İnşallah. San Francisco, Fresno-da olmuşam, San Francisco-da olmuşam, San Diego-da olmuşam. Los Angeles-in özündə yaşayıram. Sacramento-da olmuşam. Napa Valley. Napa Valley, bilmirəm, bəlkə olmuşam. Monterey-də olmamışam bir də, ona gedərəm. İnşallah. Orada gedərik. Gedərik. Bu kafa açın baxın. Nədir belə maraqlı gəldi orada. Çox belə uyutlu deyib bıçaqladı. Yəqin bir saat açaram onu. One hour later belə demişəm. Bundan da işlətmədi. Bunu belə belə bıçaq lazımdır. Almısan oradan bıçağı aça bilmirsən. Hayır, sən aç. Bıçaq açılsa qan çıxmalıdır. Nəsə, Allah, Allah, Allah. Nəyəcə, biraz yorğunam, fikir vermir. Arada olur. İlişki xarab olur, bağlanır. Bıçağı bağlayıb verərlər. Hə, dostlar. Belə, gəldi, çatdı evdə. Görürsünüz, evdəyəm. Uşaqlar da evdədir. Bu da bizim səyahətimiz. Çox maraqlı idi, çox qəşəng idi, ləzzət elədi mənə. Əgər sizin də xoşunuza gəldisə, kanala abunə olub, şərhlərinizi yazıb, like qoya bilərsiniz. Bir də e, bildiriş düyməsini basın ki, növbəti videolardan xəbəriniz olsun. Sağ olun dostlar, hələlik.